この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。もっちゃもっちゃ。んばっかなれし Ciao, a m ちゃ 事前の演習も訓練もなしにここまで統率の取れた行動が数万人単位でも可能とはこれも強大な何かの影響でしょうかあのー、すみませんはいコスプレ参加者の方ですかいえ違いますああそうでしたかすみませんでしたてっきり海外のレイヤーさんかと私は本物のメイドなのです If you don't want Amelia, you can always have me. Well, hey, I didn't know the Knights had hot cat girls, too. Actually, I'm a boy. Hold up. Actually, I'm a boy. Actually, I'm a boy. Actually, I'm a boy. bangsat kau. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. 荒れてる薪を束にして中に着火剤を入れればあれ普通の焚き火とはちょっと違った雰囲気で